Pizzacono, pizzacono, esatto. pizzacono Scandalo Vabbè, ma <laughs> cos'era? Usavo il microfono? Avevo 2000 iscritti, quante domande potevano arrivare? Wow! Madonna, ma che effetti, mo! Una... Editing di alto livello Ciao ragazzi, Ciao benvenuti ragazzi. a un nuovo video, il nuovo video speciale 25.000 iscritti, sì! Che cosa fare per questo speciale 25.000? Un video reazione dei 10 migliori video di Sebastiano Serafini Iniziamo subito Questo è il primo video del canale No clickbait Ma fammi vedere che capelli aveva <laughs> video? Avevo gli occhi! Nel primo video avevo gli occhi! La prima gnocca di bambù del canale, ragazzi! È esatto. proprio un video di merda, ragazzi! Era bruttissimo! Perché è entrato in classifica? Che ansia! E adesso la classifica delle gnocche di bambù. Gnocche di bambù con l'accento sulla U! Secondo me parlare di gnocca è sempre un argomento piacevole e bello. Esatto. Che bei capelli aerodinamici! di legno. Tra l'altro guarda anche come me l'ha tradotto Michela dei sottotitoli. Bamboo Chicks! Mm. <laughs> abbiamo cercato di prendere delle ragazze solo giapponesi. giapponesi quindi non ci saranno in questo perché siamo razzisti diciamolo esatto. mezzo sangue via babbana e io avevo fatto anche la classifica della gnocca di bambù singing edition preparatevi perché oggi si parla della gnocca di bambù singing edition ciao a tutti ragazzi e benvenuti <laughs> dov'ero? tra l'altro poi guarda che pose che avevo eh, oh, comunque proseguiamo perché la classifica ancora si riserverà tante sorprese e tante gioie esatto persone persona uh, ma cos'è ma cos'è sto entri di un minuto parla di quello che devi parlare Seba eh, <laughs> ma cosa dico? Avevo 2000 iscritti, quante domande potevano arrivare? Vabbè, io già, io già vi, gest vi, gestivo, no? <laughs> perché io, sapete, io nell'assemblea di istituto facevo sempre il presidente perché organizzavo bene. Tantissime domande per il non è mai <laughs> Ma basta! Oh, siamo arrivati a un minuto e 16 ancora non ho detto di cosa parlo. Ero imbarazzatissimo qua per parlare di quello che devo parlare perché comunque io stavo per dire oggi parliamo di donne nude! Non so se ne vanno. Ah, io vorrei parlare oggi dei new time. <laughs> Il cringe. <laughs> Mi fa ridere. New time e poi dopo per tutto il resto del video lo dico tipo con la mia solita voce che spacca timpani. Tanto che qualità audio, eh. eh! Perché bisogna veramente far aumentare le visite, siete già in 2000 ma se... <laughs> Ancora eh proprio, tiriamocela ragazzi, siamo già in 2000 eh! Mm-hmm. Con questo video arriveremo a 2500 <laughs> Anche di più Anche di più <laughs> Questo è stato il video che mi ha permesso di arrivare a 24.000 <laughs> Esatto Leggiamo un po' i commenti Ah ma guarda mi fa triste vedere gente che commentava Adesso non commenta più Ricominciate a commentare ragazzi oh, mi ha scritto praticamente Oh mio Dio Non ce la faccio Sei così attractive You will be really annoying And cookie at the first time Ma perché? Vabbè il cringy rimane Come si chiama William? William Oh mio Dio Vabbè, questo canale è super LGBT, quindi esatto. va benissimo. Ciao Sebastiano, seguo sempre i tuoi video, anche se non mi stai molto simpatico. Abbiamo speso fin troppo tempo, andiamo avanti. Ragazzi, al settimo posto Fujikyu Highland, il parco dei divertimenti che sorge al piede del monte Fuji <laughs> Perché? Ma era bellissimo questo video Perché questa intro? Ma perché? La mitica Fujiyama <laughs> La mitica Fujiyama Vediamo cosa dico Uh, caduta a 121 gradi! Wow! Tsunami! Wow, ancora! Madonna, ma che effetti, mo! Un agno... <laughs> Editing di alto livello! Molto... Ah, è finita là! Tra l'altro c'è tornato in sottofondo! grazie per aver visto questo video, se vi è piaciuto iscrivetevi, ci vediamo domani alle 2. <clears throat> Il prossimo lo vuoi leggere tu? Ti la busta Pizza con Vediamolo un po' insieme e vediamo il pezzo clou Andiamo a vedere il pezzo della pizza con Ah ok, vediamo un po' qua La pizza cono ma io continuavo tutto il giorno, perché voi avete visto solo un pezzo, ma in realtà io tutto, il, tutto il video che ti è arrivato era <laughs> <laughs> pizzacano, pizzacano, esatto. pizzacano. Che io sapete, quando dico una cosa la dico in loop. Tranquilli, ci arriviamo, ci arriviamo ai... Vabbè, lo sapete già che capelli avevo <laughs> Tra l'altro qualcuno ha commentato anche che capelli bellissimi Ma che ti fumi? Ecco La patta di Sol Mafia era chiusa Ma era buona Con questa andiamo avanti Guardate che meraviglia Mirate, che riprese. Io vorrei svegliarmi tutti i giorni qui. Guardate. Guardate che bello. Spettacolo. Wow, che meraviglia. <laughs> Guarda che ripresa del cibo. Eh. Wow. Bella. Wow si vede me che mangio, si vede me che bevo, si vede me che vado in spiaggia. Guardate poi la luce come a tema. <laughs> Ma che è sta roba? Però è un bel video questo, cioè a me piace, se vi piacciono i viaggi, non sono i video wow mi tuffo qua, faccio questo qua, è un video rilassante così te lo guardi, adatto a tutti, a bambini anche adulti, e poi anche i feticisti per i piedi guardate esatto. qua abbiamo lasciato bello lungo <laughs> bene andiamo avanti con la classifica una nuova professione che secondo me molti di voi potrebbero fare non si tratta non si tratta <laughs> ma com'ero ma com'ero brillante come eri sporco ero molto no ero molto spontaneo in realtà ho scoperto che lo possono fare anche gli uomini <laughs> proprio venuto fuori non sapevo scandalo vabbè cos'era usavo il microfono Abbiamo appena ricaricato la macchina fotografica, abbiamo fatto la live più cringe della storia, i peggiori momenti della nostra live. Come cringe. qualità è proprio cringe, cringe, cringe. Ragazzi, l'unboxing del bacio perugina. L'hashtag Ciao Maria, io esco. Vai, la porta. vedere la porta che questa tira sulle views. Ciao Maria, io... <laughs> questo non è cringe. Esatto. Ho fatto sta, sta lyrics, reborn again inside of my eyes, quindi rinasci dentro i miei occhi. Quali? Quali occhi, ragazzi? Quali? 96! <laughs> Dai, 100, 100, 100 che ci arriviamo! 100! 100! We 104, 107! Bene, quindi ragazzi, siccome queste live non le tengo neanche online 24 ore, se volete vedere i momenti peggiori, perché c'era ancora di peggio, iscrivetevi al mio Instagram, che così non vi perderete nessuno di questi momenti esatto. tremendi. Comunque ragazzi, adesso siamo sul podio, perché stiamo per dirvi la terza posizione. Portatemi la busta. Ecco a lei. Grazie, la terza posizione è reazione alla musica di Serafini quindi questo sarà il video del video del video praticamente bene partiamo subito ecco guarda inizia uguale inizia uguale problemi tecnici inizia, uguale no questa inizia uguale proprio al video originale che t-shirt diverso io sono sempre... qual è la vostra canzone preferita? scrivetecelo qui 3, 2, 1, via <laughs> Che scene d'azione! Sì. Un fumetto ti ha cambiato la vita. C'erano le riprese col drone, vedevi proprio i pezzi dove il ghiaccio non era ghiacciato, <laughs> quindi avevo rischiato grosso. Eh. Andiamo avanti? Il prossimo video è casa mia, cioè casa sua. Eh? Infatti un peccato. Tra l'altro, oh ragazzi, gli occhi di Serafini, eh. Attenzione. Che fine avrà fatto questi pantaloni? Li ho persi da qualche <laughs> parte. Sai cosa sono? No. Se mi finisce la birra. Se mi finisce la birra. Tac. Mi finisce l'acqua, prima o poi mi arriva l'acqua. Se per esempio mi finisce il tonno. <laughs> Emergenza tonno. Non si sa mai. Eh, comodo. il tonno. Eh, esatto. Che riprese dinamiche che avevo in quel tempo, vero? Ma non avevo lo stabilizzatore, o sì? No, anche te no. No, sì. Sì? Sì, perché stavo usando la fotocamera di Mary con lo stabilizzatore. Ah, sì. Ehm, vedete, però io non mi faccio condizionare da uno stabilizzatore. Intanto salutiamo Mary di Wild at Earth. Ciao! Mi piace molto questo momento. Sebastiano Serafini. Dun, dun. Wow. Wow. wow. non sai neanche aprirla. Scorrevole. Ecco qui. Quanto spazio uno può correre. Uno può Guardate correre. Quanto è grande questo appartamento. Questa nuova per la Sta facendo sta ballando higher nel video di prima, ve lo ricordate? ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store. E eh, se vi va seguitelo anche su Instagram, posta un sacco di cose interessanti.